Então, fala galera Craft Set! Bom, este, como vocês viram no título, é o recomeço da minha série de Outlast. Por que recomeço? Porque a câmera corrompeu o quarto episódio. Vai! Ah! Ui, ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Eu sou um ninja! Eu sou um ninja, moleque! Vai! Ah! Tá trancada! E como eu não tenho como voltar pra faz, refazer o quarto episódio, eu vou recomeçar. Hum, ai que né? É, então, é, esse é o recomeço da série de Outlast. Eu espero que não aconteça mais nenhum erro daqui pra frente. Espero mesmo. E, bom, estejam aqui com o primeiro episódio oficial, <laughs> digamos assim. As opções vocês já sabem. Está, estará tudo em italiano e eu irei, eu irei legendar para vocês o que for preciso, ok? Então é isso, vamos novo jogo. Eu vou ler italiano e vou legendar para vocês, ok? Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento! Vesti i panni di Miles Upshore, un giornalista investigativo che verrà spinto dalla propria ambizione in un viaggio all'inferno, sempre pronto a rischiare il tutto per tutto per indagare su casi impossibili. Stai cercando di svelare l'oscuro segreto che si cela nel cuore del manicomio di Mount Massif. Sopravvivi il più a lungo possibile e registra tutto. Non sei un combattente, quindi per scoprire la verità che si nasconde dietro gli orrori di Mount Massif do keep all passengers within doors between the hours Vou mexer a câmera para ler o documento. 17 settembre 2013 da 10260110756-mutmail.com a mywebshare.gmail.com Oggetto Info Attività illegali nella clinica psichiatrica Murkov Non mi conosci, devo fare in fretta, forse mi controllano. Ho lavorato due settimane come consulente informa informatico nella clinica psichiatrica Murkoff di Mount Massive. Sto per infrangere ton tonnellate di clausole di riservatezza, ma non me ne frego un... Per me quelli possono andare tutti a fare un... Lì, lì dentro succedono delle cose orribili, non riesco a capire, anzi, non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre. Rivelano qualcosa che li aspetta sulla montagna. La gente soffre e quelli della Murkoff fanno i soldi. Devono saperlo tutti. Ok, estamos aqui no controle. Bom, o começo vocês já sabem como é que é. Eu provavelmente vou me assustar ainda, porque sustos são involuntários, tipo... Tá, tá, tem aquele susto da teoria da torradeira que, tipo, eu tô pronto pro susto, mas mesmo assim eu levo susto. Então, talvez... É. Provavelmente eu vou levar ainda algum susto, por mais que eu já tenha visto algumas partes, ok, gente? Então não, eu não vou fingir nenhum susto, ok? Se eu tinha levado susto no, na primeira vez que eu joguei e dessa vez eu não levar, eu realmente eu não vou fingir, eu não vou levar susto. Então vamos lá. Olha que take top aqui, velho. Um lobo aí. Aí não fecha? Vou vir pra cá, porque vai que aqui tem alguma coisa importante que eu não vi no, no na primeira. Primeira vez que eu joguei. Nada. Tem que pegar um steak pra minha filmagem também, né? Esses loibo voando. Loibo. Loibo. Vala, meu Deus do céu, o tamanho das asas desses bichos. consegue me deixar tenso, por mais que eu já tenha giocato essa parte. Solo a guardare questo posto mi viene il vomito. Il manicomio di Mount Massive, chiuso nel 1971 um per uno scandalo messo a tacere dal governo, ha riaperto quel nome di clinica psichiatrica Murkoff nel 2009 sotto l'egida di un'organizzazione umanitaria. A un chilometro e mezzo dall'ospedale il cellulare ha perso il segnale più che un problema di copertura, sembrava quasi che qualcosa creasse uh, delle interferenze. La Murkoff Corporation è, ab è abile nel mascherare i propri prof profitti sotto la voce beneficenza, beneficenza, però non si era mai spinta a operare in territorio americano. Non so cosa pensi di ottenere da questo posto, ma deve essere qualcosa di grosso. Magari questa storia mi permetterà finalmente di mostrare al mondo la vera faccia di questi bastardi. Ok. Deu uma travada, uma queda de FPS, mas tá de boas. Na moral, Ah, esse motion blur que tem no game, que não dá de tirar. Se eu não me engano, não dá de tirar. É. Esse motion blur que tem, eu odeio. Eu odeio motion blur em jogos. Uh, mas infelizmente não dá de tirar. Isso é um ponto negativo pro jogo, sinceramente. Da minha parte, no caso. Aqui é não tinha um documento. Ah, não, não tinha. Tinha que tinha. Ó, esse é o top. muito segura. Ah, essa música, mano. Ah, ó. Fez até um motor Para, velho. Que isso? Para de abrir os portão aí, ô filha da mãe. Tão enferrujado. Oh, meu Deus do céu. Ai, eu odeio essas músicas. Como eu odeio. Vai estourar a luz. Imagina aparecer alguém aqui, tá ligado? Eu geralmente sou bem lento nos games, porque eu faço geralmente as coisas secundárias antes de fazer as primárias. Mas esse game aqui meio que não tem coisa secundária, então vou ser um pouco rápido. Porque se eu faço as coisas primárias assim, só as coisas primárias, a história principal, sem fazer secundárias, tipo, deixar as secundárias pra depois, eu... Eu acabo o game muito rápido. Porque eu jogo muito. Aí... Aí eu... Eu peguei a... Eu me acostumei a fazer primeiro as coisas secundárias. A TV vai acender. Ah, eu tô no segundo andar. É, era meio óbvio, eu sou retardado, desculpa. queria tentar chegar antes. Battery. Ai. Achei que aqui tinha um documento. Achei que tinha um documento. Alô? Alô? Alô? Ó, oh, o cara deixou no modo silencioso. Assim que se usava o modo silencioso nos telefones fixos, gente. Caso vocês não saibam, não tenham pegado a época do telefone fixo. Clínica Psiquiátrica Murkoff, Projeto Wallrider. Mount Massive CEO Corporation. Número de protocolo 174. iniziali del paziente VPH Billy. Data del consulto 14-10-2012, 14 ottobre 2012. Ok. Eh, data di inizio dei consulti 12-4-2009. 12 aprile 2009. Età del paziente 19. Sesso maschile. Redattore del referto Dottor Carl Houston, Houston, dettato non riletto. Stato della terapia. Il paziente afferma di essere in grado di condizionare i propri sogni all'attività del mo motore morfogenico e a livelli senza precedenti. Si prosegue con la fase 4 di somministrazione di ormoni. Diagnosti. Dia diagnosi. Diagnosi diagnosi, <laughs> diagnosi. La spirometria non ha rilevato accumuli nei bronchi. La centrifuga degli ematocriti non è riuscita nemmeno stavolta a separare gli eritrociti. È molto preoccupante. Lo scanner della risonanza magnetica ha rilevato un ciclo RM-NRM irregolare il paziente ha riso mentre si trovava nella fase NREM. Notte sul colloquio. Notte sul colloquio. Eh, giusto, giusto, perché mi sono corretto. Notte sul colloquio. Colloquio. Billy ha chiesto che punto fosse la causa intentata da sua madre contro la Morkov e la clinica psichiatrica. Si configura una catastrofica falla nella sicurezza. Falla? nonostante Billy affermi di esserne venuto a conoscere nei sogni, nei sogni sanguinari del dottor Trager, nota l'unico Trager nei registri della società, della società, un certo Richard Trager. È un dirigente del reparto rice ricerca e sviluppo della Murkoff. È necessario interrogare tutti i collaboratori e il personale di sicurezza. Inoltre si dovrà migliorare la videosorveglianza in modo che includa anche l'analisi della biometria. Clinica psichiatrica Murkoff, progetto Wallrider, Mount Massive, CEO. que me dar um chutão nessa porta de vidro e quebrar ela? Só isso me dá agonia ainda, velho. Battery? susto. Eu, é sério, deu um mini sustinho. Sai! Tô tá vendo se tem battery. They killed us! You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. Sono dentro. Ci sono cadaveri ovunque. Sangue, bruciatore. Su un bancone sono allineate delle teste umane, come se fossero bottiglie. I corpi degli scienziati che lavoravano qui penzolano dal soffitto. Sui badge c'è scritto "Laboratori di ricerca avanzata Murkoff". Il modus operandi della Murkoff è da sempre quello di guadagnare usando la beneficenza come facciata. Il terzo mondo. Se c'è da fare un altro miliardo. Ma come pensava di arricchirsi con un edificio pieno di pazzi? C'è una specie di soldato speciale impalato come un maiale allo spiedo. Mi dice di scappare e poi muore. Ormai è tardi, non posso più uscire da dove sono entrato. Ero curioso per lì. Aqui eu não fui. No meu vídeo. Opa, quer uma mãozinha? Hum. Ah, aqui eu mantenho. Deixa eu ver se eu consigo ver o Chris Walker aqui. Não. E aqui tem aquela famosa cena que eu levei um susto do caramba no primeiro vídeo. Mas não acho, não acho que eu vou levar susto. Little fake. merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling.